Ahoy pirati! Vi presento la video reaction e l'analisi del nuovo gameplay trailer di Sea of Thieves. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. You will always remember this is the day your crew was joined by Captain Jack Sparrow. <laughs> to the Sea of Thieves. Quick as you like. Chop chop. It's time to bridge the worlds oh, and take our rightful places as lords Questo of the sea. Now we have awoken, and we are hungry. Perhaps they'll take ye on the grand tour of me fallen kingdom. I was starting to think you'd taken a tumble. Not everyone's as steady on their feet as I am. This is the first place I've found where everyone appreciates my unique eh, uniqueness. They're coming aboard! Keep your crusty claws off me! <laughs> <laughs> Davy Jones wishes you destroyed, and I shall oblige him. What is that infernal noise? That's captain infernal noise to you, mate! Sparrow! <laughs> Destroy that statue, and there'll be the double to pay! Eh, avevamo indovinato l'altra volta, eh. Oh, Whatever they tell you, it's not true. Unless it's flattering, in which case, it's all true, but they left out the best bits. Savvy? Raga, questo, il Kraken, ha una faccia, è incredibile! Allora, <laughs> facciamo anche oggi una piccola analisi di quello che abbiamo visto. A inizio video, come abbiamo visto l'altra volta, appare il portale in cui si accede a una nuova zona, totalmente inesplorata, e sicuramente si tratta del Sea of the Dam. Poi una volta dentro abbiamo visto che si viene guidati dal traghettatore e in questo modo si accede alla nuova Tall Tale, eh, in cui abbiamo, troviamo le statue delle sirene che si sono risvegliate. Quindi, morale della favola, possiamo esplorare nuove terre, ambientazioni e scenari. Qui abbiamo a disposizione nuovi cosmetici, apparentemente un nuovo pet, quindi un nuovo tipo di cagnolino, eh, un nuovo costume alla, alla Jack Sparrow, gi giustamente, e un nuovo set navale con le vele piuttosto, piuttosto strappate. <laughs> Probabilmente si tratta della perla nera. Poi Abbiamo nuovi nemici, granchi, sirene, spiriti di pirati, una regina delle sirene e raga, Kraken. Kraken è una faccia. Cosa stiamo parlando? Poi ovviamente non poteva mancare eh, il nuovo raid navale di Davy Jones, inclusi appunto le, le statue delle sirene giganti che l'altra volta penso che abbiamo indovinato che ci volevano le cannonate per distruggerle. E insomma, tanti tanti contenuti, non vediamo l'ora di, di giocarli. Eh, se il video vi è piaciuto ragazzi vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao ciao! Vi ricordo inoltre che dal 25 giugno al 28 giugno sono disponibili i nuovi Twitch Drop includono il boccale di ossidiana, la pistola di ossidiana e, le, e il timone di ossidiana. E potete ottenerli guardando qualsiasi streamer che giochi Sea of Thieves per 20 minuti. Accedete al vostro inventario di Twitch e assicuratevi di aver collegato il vostro account Xbox a quello di Twitch.